Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Urrr. Today I react to I react to the song of battle Flex and Label. I I think I think Label. The song is called I'm Jazz, I'm called And I react to the song of Shakal. Shakal, the song is called Pushed. I think this video will be good. Drill, Turkish drill. If you like this video, smash a like, abonne all, and follow me on Instagram, bro. Follow me on Instagram. Enjoy this video and let's go, bro. Let's go. Let's. Bizim için sorsan her şey bak Kuşlar cıvıldar ve paralar akar. Kanlı bir kelebek arkada çakar. Can verdi bak kendini I think it's freestyle. Çakal. Bizim için sorsan her Oh, oh, wait. <laughs> Wait bro. Bizim için sorsan her şey bak Kuşlar cıvıldar ve paralar akar. Kanlı bir kelebek arkada çakar. Can verdi bak kendini çakal. Bizim için sorsan her şey bak Kuşlar cıvıldar ve paralar akar. Kanlı bir kelebek arkada Wow, wow, wow. Turkish drill, bro. Turkish drill <laughs> is hard, bro. It's hard. The beat is good, bro. The beat is very, very good. No, no, bro. No, bro. No, bro. No, bro. No, bro. No bro, no bro, <laughs> no bro. Top gibi konuşma kafanı böleyim Kaleme benzemez bir yanı sanki Elimde köpek var belimde mermi Amcaz koşman gerek Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! This man is... No, this man is very very good. Sahte tatlıyım sürttüğün üstünden Sanki jumping dağıtıyoruz malzeme Sanki kan değil kanıyorsa burnun al sana mendil Amcası biri beş beş Anca bir beş beş Bir beş beş pro Bir beş beş pro Beer bash bash bro. <laughs> it's beer bash bash. Ah bro, it's good good good good. Fakat terazi eşit değil bize göstermedi hayat içerisinde kap git wow Yok elde taktik maktik Sıkıntı büyük eğer amcalar geldiğinde Doluysa What bro? What bro? I like this song I like this song, but it's very, very short. Now, I will react to Chakal, bro. The song is called Push. Wow, wow. I like this dog. I like this dog, bro. I like this dog. What? Ah, bro, bro, why? wow. It's like uh, American, bro. <laughs> chakal Chakal is like American, bro. Yakalandım. I love his dog tattoo. I love it bro. Yakalansam da kapıda hazır Yeni mallarla laf atarsın <laughs> Derin ağlarla göle daldım Sinema aramda ebe sandım Dolanıp durum Bro God put a short bro <laughs> Turkish gangster This man is a gangster bro Is a gangster This man Turkish gangster <laughs> Pusulanı buldu potlu Yine mi geldin amına koyayım Sesimi duydu bombalayın Ya Nike Fluxy Ah what What bro I think I think it's Jordan Dondurman fantalı Pepsi Bana Pepsi Doktordan kaçamadım tek seyir Bu da benim mesleğim GTA Vice City Turkish gangsta bro <laughs> Bro go, go put the shorts It's very skinny bro Testim nice takımım Nike gelemem abi Sana başka veremem abi Siktir push What? Masada kuş yeni Dersiz Rus Kasana zor gelir Densiz push Arabam o benim her yer tuş Havada dans etti, Havada dans ettim Elemanım art Pop smoke dance bro Settim deli gibi narsistim Havalıyım kasvettim Wow Eki push Pop smoke dance Siktir push Masada kuş yeni Yersiz Rus Kasana zor gelir Densiz push Arabam o benim Her yer tuş Havada dans edip Havada dans ettim Elemanımı arz ettim Deli gibi narsistim Havalayım kasvettim Siktir No bro, no bro, no bro. This man is is No, <laughs> no, bro, no, no, no, no, no, no. I like this man. I like this man. I like the beat. Beat is fucking fucking good, bro. The beat is good. Clip also. Clip also is good, bro. Masada kuş yeni yersiz ruj Kasana zor gelir densiz push Arabam o benim her yer tuş Havada dans ediyor Wow, wow, wow, bro, wow, bro, wow, bro, wow, bro, wow. <laughs> I like this clip. I like Turkish drill. Today is Monday of drill, bro. Monday drill, bro. Du coup, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux. C'était votre gars, YK et je vous dis, Guru see you, brrr.